Hemen lehen biziko gauza askatzen duguna da errespetua, zere bueno, ikusi dugu joan den hilabetean Kastila eta Leonen izandako hauteskundeetan antxibiliziren eh, politiko guztiak e, eh, etxaldez etxalde, e, jakin gabe zertzen han egiten zena, eta, eta gerore telebistetan ikusi dugu eh, sofan e, ibiltzen diren e, zera kazetariak ba, hotxe bolo-bolo solasian gure sektorearen inguruan, ez? Prezioak, prezioak horretan dela marrotere horretan ari ginen, baino aurten badugu zerbait positiboa eta hori da e, elikadura katearen legea eta guk horreri eutxi nahi dugu eta hori izanen da e, gure urrengo e, hilabetetan ba, ba, gure batalla ez erran dezagun. Eta gero e, ezin dugu ahaztu e, Ukranian dagoen e, katazka, handauden e, nekazariak, Eta hori da aprobetsatu nahi dugu ba, elikadura zubirautza e, eh, aldarrikatzeko eta bertatik eh, horrekin hasteko.